हे काय हा तेच काय काय ते आणि भाजी करायचं काय ग भाजी करायचं भाजी करत कुठे आहे भाजी कशात करती आणि भाजीपाला कशात ठेवती भाजीपाला आणायचं काय काय आणखी हो. मंडीतून जाऊन मंडीतून जाऊन याच्यात आणती म्हणून मी याच्यात किती आणती मंडीत जाऊन atau mandi daki na, kamu atau dorong daki na, mangi. Papa kita Yang pakai ini. भाजीपाला मेथीची भाजी आणली का कधी दिली मेथीची भाजी मला भाजी काढायची आहे करा ना मग मी भाजी काढू हा हा हा हा भाजीपाला कुठे आहे भाजीपाला t a Bye. येते चकचकीत आहे पाच चकचकीत पाणी त्याच्यात आता पाणी संपलं बाबा येईल संध्याकाळी पाणी भरणार पाणी नाही आता पाणी भरणार आहे बाबा पाणी सगळं संपलं अर्धातलं बी पूर्ण संपून येईल लगे आता ये चला त्यातला म्या हां पाणी त्याच्यात आता पाणी संपलं बाबा येईन संध्याकाळी पाणी भरणार पाणी नाही आता पाणी भरणार बाबा पाणी सगळं संपलं अर्धातलं बी पूर्ण संपून गेलं लगे आता ये चला त्यातला मॅ हां mama lagi pala lagi pala Hani, hadi Ya, jin kulağında dulu. Kaydı kulağında dulu. Kerem, sen